É, meus amigos, o Game Informer continua aí a todo vapor, porque depois do nosso último vídeo que nós trouxemos aí, apresentando mais alguns pequenos trechos de gameplay, eles falando do design ali do novo inimigo que eles fizeram, as ideias que eles tiveram pra isso, eles soltaram hoje, cara, data que está saindo esse vídeo, mais um gameplay, dessa vez de 12 minutos do capítulo 5 de Resident Evil 4 Remake, é óbvio que nós vamos aqui reagir e conferir esse gameplay maravilhoso. Saudações, galera, eu sou Caio Nobre e vamos para mais um vídeo de Resident Evil 4 Remake. Se você tá curtindo essa nossa cobertura, já deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no procedimento. Acesse o nosso site que é o meiolo.net e considere se tornar um membro se você puder, pra poder ter acesso a recompensas exclusivas aqui no canal. Se você não puder, só deixa aquele likezão maroto, um comentário aqui e assiste esse vídeo até o final que já ajuda demais. Então vamos lá, meus amigos, eu tô até dando uma acelerada aqui porque o negócio é muito longo, tem muita coisa pra gente poder ver, pra gente poder comentar acerca desse gameplay, então simbora, eu já estou aqui com minha tela devidamente preparada e o gameplay do Game Informer também, deixa eu dar um grauzinho no volume e bora lá! What's going on, everybody? Thank you for tuning into Game Informer. I'm your host, Alex Van Aken, and today we're going to be taking a look at some of this exclusive gameplay footage that we have from Resident Evil 4 Remake, chapter 5, we're be seeing, Capítulo 5, gameplay exclusivo. Gameplay, na parte da igreja. And, um, gameplay da Ashley. As well as, uh, you know, a cabana um, também, eles vão mostrar um pouco mais. Ganado and, and uh, yeah, trying to stay alive. So we've got about 12 minutes of footage uh, here to show you today. Uh, and I'm joined by Marcus Stewart. How are you, Marcus? I'm feeling great. I'm happy to be seeing this section again, because as I mentioned in the cover story I wrote, I had a lot of fun playing it. Absolutely. Um, so yeah, we are this this footage starts out, and we are, uh, you know, simply escaping from the church. Um, da igreja, ó. Traduzir, porque como eles estão falando em cima, fica melhor, né? Uh, yeah, it's hard to say, because uh, we don't know how long the other chapters are. It's got to be at least a uh, probably like three-ish hours, I would guess. Mm, horas yeah, e pouquinho yeah. esse capítulo. Uh, nice. Uh, this is not our gameplay, by the way. If people are wondering, this is a B-roll that Capcom provided, so this is someone on the Ah, é um B-roll que a Capcom arrumou. Yes. Na gameplay yes. deles, uh, não. Uh, we did play through this section, everything that you see today. An important disclaimer, Capcom did help out with accommodations for travel. That means like flights, hotel, in association with this cover trip. We didn't have any of those conversations. Like that's our bosses that handle all that. We kind of just show up and do our job. But it is an important disclaimer. That being said, we are not influenced by that. Set. Roost, I've secured Baby Eagle. Copy that. Is she okay? Affirmative. Well done, Condor 1. I'll dispatch a chopper ASAP. I'm sending you the coordinates for the extraction point. Make your way there, and don't let anything happen to Baby Eagle. Copy that. Hurry. The weather is getting worse. Roost out. So you see the uh, the Hunnigan conversations are in game now, which is nice. Um, yeah, you can kind of move uh, around while it's happening. Yeah, nice shot of the map there. Going to the the helicopter extraction point where nothing will go wrong, I'm sure. Um, <laughs> and uh, so yeah, the, in the beginning you saw uh, Leon and Ashley sort oh, of just talking about like, hey, we need to get out of here. Uh, fun fact, you know, without spoiling, there's a little extra area in that uh, upper deck that you can find if you don't Olha, uma área extra no converso ah, superior. Se não quiser ir direto para o objetivo ali, pelo que eu estou entendendo, né? Que eles estão falando. Uh, nice. Making our way through here. Leon being a gentleman, moving that out the way, because he's all big and strong. Spread out. Ó, os ganados ali, nice. Vai pegar no stealth, filho, na faquinha. Uh! Show de bola. And yeah, this part was, um, Ali está! pretty fun to get through. I tried to get through it stealthily the first... Ah, isso aí a gente viu, esse trechinho. Ó, pegou a Ashley. A barrinha lá embaixo enchendo, ó, pra eles levarem ele embora. Se levar totalmente, dá game over. Se encher aquela barrinha, né? A faca vai gastando também nas execuções rápidas. Nossa senhora. Olha, arrancou a perna do bicho, mano. Não tinha visto isso, não. Olha o inventário que da hora. Clássico, mano. So you're gonna notice um, there's gonna be a few jumps uh, in the clips here. Again, that's a Capcom thing, so this is. É, vai ter alguns pulos, eles falaram ali, né? Não vai ser um gameplay somente nesse ponto que eles estão corrido e tudo mais. Eles vão cortar algumas coisas e mostrando pra gente. As granadas de flash são muito uh, efetivas ainda. Quantos granadas que uh, transformam lá as cabeças e tal, eles estão comentando. Side quests, which is sort of a spin on the cemetery puzzle, as you can see, you can still Shoot birds get those, ó, uh, puzzles do cemitério ali, ó, atirar nos ninhos, pegar os ovos, muita coisa ali, né, do Resident Evil original. Tree, don't ask me. <laughs> <laughs> Uh, you know how it is. But I mean, in the original game, snakes and got chicken eggs, which was always kind of weird. Ó, o mercador. There he is. Well done. Man himself. So you can see here turning in side quest, which is what you're going to be doing. Ó, vender, tem alguns itens What ali. How he uh, moves with all that heavy equipment in that coat. <laughs> you know, must be pretty strong. It's kind of like a como eles estão falando em cima, o som do jogo tá mais baixo, né? Então. Uh, hum. Ó, as armas ali, ó, pra ele poder fazer upgrades. Nossa, 134 mil pontos ali. É por conta da build que eles estão usando também, por isso que tem muita grana, né? Now it's mentioned in the cover story, which is nice, which you're gonna be needing because they're uh, they have limited durability. And you're going to be using it quite a bit for the new parry mechanic, which I enjoy. Hum. Eles estão falando da faquinha, né? De usar o, o parry, a durabilidade que ela tem. Oh, Ó, oh, isso aí são as missões secundárias, pelo que eu estou entendendo que eles estão falando. A gente acha esses flyers ali e algumas vão trazer missões secundárias para a gente poder fazer. Um, in this footage, but you will see um, sort of what's on the other end of this side quest for you. Yeah. Um, the dog is hard to find. We we are gonna show the dog, um, but ah, eles vão mostrar o cachorro. If you find the dog, is will be, I guess, a little bit of a mystery. And also important to note, we turned left when we left that door. There is another path behind us if we were to turn right out of that door that goes ah, eles foram pelo caminho ali na porta do lado esquerdo, mas tem um outro caminho pelo lado direito também, ó, túnel subterrâneo. Available. que um poço na vila e tem muitos caminhos disponíveis para a gente poder utilizar. Legal. Isso favorece muito a exploração, né? Oh, Ó, oh, que legal, mano. A biquinha do leão diferente ali. Uh, Ele deu um saltinho pra frente e deu um chute na cara da moça. A lady thought she could uh, take a picture for Leon. Didn't work out for her. Alguns três a gente viu no último trailer do Game ah, Informer, no último vídeo deles, né? on the rain. I know that there's a lot of talk about uh, Raingate. <laughs> Raingate. I do agree. I think it's a, uh, it's um, it can be tuned down a little bit. Um, ah, ele falando que a chuva pode ser ajustada ainda, porque realmente uma, uma galera tava falando que a chuva tava esquisita. intencionalmente ofuscando o ambiente, a chuva e tudo. can't see what you're shooting. É como a gente comentou recentemente também, né, pessoal? Eles devem dar uma polida até o jogo sair, you know, né? Be great, Marcus, if there's like a, a rain slider. <laughs> até onde eu me lembro, o jogo não foi a Gold ainda não, ou já foi? Eu não lembro. I just want a nice little downpour as we see. Uh, I love the lighting in this game. Acho que estava quase na Gold, de acordo com uh, Hirabayashi. The, the bloom on the, uh, the the flashlight and just how dark everything hum. is. Like it just makes um, especially like. Oh, a Ashley para poder ajudar a gente. do her, uh, Inclusive, tem um outro vídeo que a gente vai trazer com grandes mudanças da Ashley, viu, pessoal? Like that, like the first time that owl made me jump, because you just see the glowing eyes in the dark. Yeah. You're like, oh my god, like what is that? Oh, é a vinha amarela. There, there were a couple times when I was playing the demo where uh, I was kind of in a very dark environment and Leon wasn't pulling up his flashlight, which is kind of <laughs> frustrating. So I'm just kind of like clambering around in the dark. It was mostly like outdoor. Oh, there he is. The dog. Eita, nós! looks like a scorpion tail. Now that I'm looking at it again. Caramba, mano, olha que bizarro, yeah, uh, cara. Capcom also pointed out, for those wondering, that this dog is not the dog that Leon can rescue in the original game, because you know in this ah, game. Ah, tá. Não é o cachorro que a gente resgata no início do jogo. Tá bom. <laughs> uh, so you know, at the time we kind of were like, oh, maybe this is the dog, but they were very clear to point out, like, nope, different dog. And Nossa, tá da hora, viu? <laughs> but yeah, that uh, they that dog also fight is pretty hard. they also wouldn't definitively answer if it was the same dog uh, in this game as in the old game. Uh, cara, é, isso vai, ter, isso vai ser muito legal, cara. A gente vai ter que pensar direitinho demais. É. Like, antes de usar a faca okay. e tal, pra poder matar os <laughs> caras, dar parry, essas coisas. Pra administrar bem a faca. Usar nos momentos certos. the original game was kind of like 15 in the same area, and they said that that side quest reappears in different parts of the map. So you're going to be shooting... It sounds like you're going to be shooting medallions outside of just, like, the village area. Um, and they just sort of, like, divide them into, like, batches of five. Hey, earlier. Yeah, that. Hey, I see you found your missing senorita. Senorita has a name, Miss Ashley. You are? Who are you? What are you doing here? Very good questions, unfortunately. Hide, now. A parte da cabana agora. Que a gente viu uns trechinhos de gameplay também. It's game time. Uh, and nice. due to the cuts, um, there's a lot of that village before the the bridge that we ran over that you can, mm -hmm. you know, fight through and explore. Like there's a lot that they didn't show in this footage. Um, yeah. It's where, at least during our playthrough, the brute first appears, the cow-headed enemy. Um, right. In that area just before the the bridge that we crossed. But, um, yeah, because in the footage we've put out of this, you, you, people have seen the cow uh, guy shows up appears in this fight, here. but you yeah. actually fight him uh, well before this. So yeah, so when he shows like up in the fight, a rec- yeah, he's definitely a, a recurring enemy. But when he shows up in the fight, You've already had to fight him before, and so I feel like A mecânica de tiro parece que tá gostosa demais, mano. man. this guy now. Um, <laughs> yes. <laughs> So I saw some people speculating that he might be a single persistent enemy that follows you. I No. pretty sure that is not the case. I think he's No, just another I enemy type. I have killed him several times in different areas. Yeah. Just the new enemy type. Nossa senhora. So this fight was uh, pretty wild. Olha o inimigo novo aí, ó. even more so here. And there he is, Mr. Bullman. There's been a lot of like back and forth, like is he a cow, is he a bull? But I was like, he's got a horn there. That'd be a bull thing. O cara falou de ser uma vaca, cabeça de vaca, coisa assim. I mean, yeah, they're the same thing. <laughs> but, you know, I mean, but, you know, like bulls have horns. Okay. You know. That's fair, that's fair. Listen. Ó, acabou de se inscrever aqui no canal durante o vídeo, viu? Valeu, Nicolas. É. And uh, yeah, that's the end of uh, you know the action. gameplay we've got to show off. This is a look at putting gems inside of um, treasures to Ah, mesmo esquema do original, ó, para você juntar as paradas no, no item para você aumentar o preço dela quando uh, você for vender. Uh, there are now customized cases that have different bonuses. So like the black case uh, has an increased Olha. drop rate for L resources. Um, yeah. And you, you can you can pick up charms as well, a little chicken charm. The charms and the cases, they Olha, as maletas, tem maletas diferentes que trazem perks, que dão vantagens para certos itens que a gente tem ali nela, mano. Que da hora. Olha aí. Muito legal, cara. Eles mostraram bastante coisa aqui agora, alguns segmentos de gameplay que a gente tinha visto em pedaços, né, no último vídeo que a gente postou aqui no canal, que eles soltaram recentemente. Agora eles trouxeram esse trecho de 12 minutos aí pra gente poder ver bastante coisa, né? A gente viu um pouco mais do gameplay, mecânica de tiro, utilização do parry, inimigo novo e tal. E essa questão da maleta ali também, as maletas diferentes que a gente pode customizar, a gente pode ter que dão vantagens para alguns itens que a gente tem ali, mano, quando elas estão, quando esses itens estão nessas maletas, né, nesses cases no caso. São os famosos perks que elas vão trazer pra gente também. Muito legal, cara, gostei pra caramba. Isso me deixou cada vez mais hypado, está me deixando, né, cada vez mais hypado aí pra chegar do Resident Evil 4 Remake, tá muito foda. Gostei demais e mal posso esperar pra mais trechos de gameplay que eu acredito que eles vão trazer, porque eles tiveram acesso ali, parece que a três capítulos distintos, eu acho. Não sei se foi o 3, 4 e 5, eu não lembro direito, mano. Minha cabeça de velho tá foda. Mas eles tiveram sim acesso a outras áreas de gameplay. Esperamos que eles possam trazer outros pedaços pra gente poder conferir, né? Como eles disseram, isso aqui foi um B-roll que a Capcom disponibilizou pra eles poderem gravar e comentar em cima, não foi o gameplay deles, né? Então, bora esperar aí, meus amigos. E agora, obviamente, eu quero saber de você, querido espectador, o que vocês acharam desse novo trecho aqui, desses 12 minutos de gameplay de Resident Evil 4 Remake. Isso deixou o hype de vocês mais lá em cima, cara? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí, até mais e fuemos, meus amigos.